Thank you. ômega, tu és o princípio e o fim. Tem todo o poder, tem toda a autoridade. Tu és o meu Senhor.